Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de déverser sur nos vies. Et cette nuit, c'est une soirée où tu vas déverser ta puissance sur nous pour sauver. Accepte nos louanges au nom de Jésus. Et comme nous venons aujourd'hui, parle à chaque cœur. Que nous te connaissions plus, que nous te servions plus, et que nous soyons plus bénis par toi au nom de Jésus. Sois glorifié dans toutes les vies et bénis chaque famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple gracieux et béni de Dieu dise, aujourd'hui, nous venons dans les psaumes. Sommes 100. Somme 100, le verset 1. Il dit, poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Et le verset 2, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Somme 100, le verset 1 et 2. Numéro, le verset 3, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et il continue, nous disons, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. Ce n'est pas pour aller se plaindre, ce n'est pas pour aller avec des tristesses, et avec euh, un cœur attristé, abattu. Non, mais vous entrez dans les portes de Dieu avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Soyez reconnaissant l'Éternel et bénissez son nom. Le verset 5, il dit, car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. À moi, le Seigneur est bon. À moi, le Seigneur est bon tous les jours. Ce sera votre témoignage au nom de Jésus. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Même aujourd'hui, en cette génération, même aujourd'hui, dans notre moment, en ce temps, la miséricorde de Dieu continue, la bonté de Dieu continue, la grâce de Dieu continue. Et les bienfaits de Dieu continueront jusqu'à la fin de vos vies au nom de Jésus. Il vous bénira aujourd'hui. Il me bénira aujourd'hui. Psaume 103, le verset 1. Psaume 103, verset 1, il dit, Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi, ma pensée, à l'intérieur de moi, mon esprit à l'intérieur de moi, mon cœur à l'intérieur de moi, et tout ce qui sort de dedans de moi doit bénir le Seigneur et le louer à tout moment. Et le verset 2 dit, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit dans le verset 3, C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Combien d'iniquités le Seigneur va-t-il pardonner Tout. Et qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies le Seigneur va-t-il guérir Est-ce qu'il peut guérir le cancer Je demande s'il peut guérir la tuberculose. Et cette chose qui essaie de réclamer la vie de quelqu'un, peut-il vous guérir de ça aujourd'hui Il guérira au nom de Jésus. Et le verset 4, il nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il va satisfaire ta vie avec de bonnes choses. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il va renouveler votre vie, renouveler votre jeunesse au nom de Jésus. Somme 105, le verset 37. Somme 35, Somme 105, verset 37, il nous dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Il va vous faire sortir n'importe où vous allez, n'importe où vous touchez. Il va vous faire sortir avec de l'argent et de l'or au nom de Jésus. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Est-ce qu'il y a de faibles quelque part ici là-bas? Et s'il y a de malades quelque part là-bas, il enlève toutes nos faiblesses et toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Il emporte tout et il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus. Il dit qu'il n'y avait pas parmi cette tribu nul qui ne là. Aujourd'hui, nous considérons les profits des croyants de la part du gracieux bienfaiteur, notre Dieu, notre créateur, notre faiseur, notre euh, soutien, notre aide et notre pourvoyeur, il est notre bienfaiteur. Et c'est un bienfaiteur gracieux. Et par la grâce, il nous envoie des profits dans nos vies. Et par la grâce, il donne tout ce qu'il faut à notre vie. Et il est un Dieu impartial, un Dieu qui ne discrimine pas, un Dieu gracieux, un bienfaiteur gracieux et je pourrais avoir toutes les, tous les profits qui viennent de croire, qui viennent de Christ, qui viennent de la promesse de Dieu. Et ces promesses de Dieu aujourd'hui sont accomplies dans vos vies. Nous considérons trois choses. Numéro un, nous parlons du caractère et de la consécration de tous les croyants fidèles. les croyants euh, véridique. lorsque Dieu fait de vous un croyant et qu'il touche vos vies, lorsqu'il fait de vous un croyant, qu'il convertit votre âme, il met quelque chose au-dedans de vous qui aime la vérité, qui supporte la vérité, qui dit la vérité et qui embrasse la vérité. Et nous avons le caractère et la consécration des croyants véridiques. Numéro 2, nous parlerons de la compromission et de la corruption des rétrogrades irréfléchis. Nous allons parler des enfants d'Israël. Et nous allons lire à propos d'eux. La Bible nous a dit à propos de leur histoire. Et le psaume également nous dit donne l'image de ces gens dans le désert. Et ils étaient des gens compromettants. Ils ont compromis leur foi à plusieurs reprises. Et ils se sont corrompus parce qu'ils étaient irréfléchis. Ils étaient irréfléchis de sa provision. Ils ne pensaient pas à sa promesse. Ils ne pensaient pas à sa façon de faire avec eux. Ils étaient irréfléchis par rapport aux bonnes choses que le Seigneur faisait pour eux. Et c'est lorsque quelqu'un est irréfléchi il rétrograde. Lorsqu'il a y réfléchi, il devient compromettant. Lorsqu'il a y réfléchi, il se corrompt lui-même. Numéro 2, c'est la, la, la, compromission, la corruption des rétrogrades irréfléchis. Numéro 3, nous parlerons de la condition de l'alliance avec le bienfaiteur éternel. Il n'est pas un Dieu qui est mort dans le temps et bien qui meurt dans le temps. De l'éternité en éternité, il est le même. Il ne change jamais. Et la bonté de Dieu durant les générations passées jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Et ainsi, il est un Dieu qui n'a pas de fin, un Dieu qui est éternel. Nous parlerons de la condition de l'alliance avec le bienfaiteur éternel. Nous revenons au point numéro 1. Le point numéro 1, c'est quoi Ce sont le, euh, le caractère et la consécration de tous les croyants véridiques. Le Seigneur fera de vous un croyant véridique, un croyant juste et un croyant honnête. Et vous serez un croyant partout où vous allez, partout où vous êtes, le caractère, la consécration, l'engagement d'un vrai croyant va se refléter et démontrer dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons Psaume 101, verset 2. Somme 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison il nous dit au verset 3, au verset 3, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi. Quand nous considérons cette session, nous allons parler de trois choses. Numéro 1, la consécration d'un vrai croyant. L'engagement, la consécration d'un vrai croyant. Il dit, moi je ferai, c'est ce que je vais faire. C'est ça, voici mon esprit, l'expression de mon abandon absolu au Seigneur. La consécration du vrai croyant. Numéro 2, le caractère d'un croyant transformé. La vie a été transformée. Lorsque vous êtes recréé par Dieu et que vous êtes merveilleusement euh, créé par lui et vous traversez la porte de Dieu, deuxième fois. Et il vous recrée encore. Quelle merveille. Il touche votre cœur, il touche votre vie, il touche toutes les parties de votre corps et tout ce qui est vous même. Il vous touche et il vous donne le caractère d'un croyant transformé. Et la partie 3, là, c'est la compagnie de croyants dépendable euh, euh, dépendables. Un croyant qui est dépendable. Un croyant sur qui on peut se baser, sur qui on peut compter. C'est un, euh, croyant qui a des gens autour de lui qui peuvent lui faire confiance. Numéro 1, à ce niveau, c'est la consécration de vrai croyants. Psaume 101, verset 1. Somme 101, verset 1, il dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, éternel, que je chanterai. Le ça se rappelle les merveilles de Dieu, les miséricordes de Dieu. Et il dit, je chanterai de la bonté de l'éternel. Ça, c'est la bonté qui nous a convertis. C'est la bonté qu'il a été gracieusement donnée. Et c'est cette, cette miséricorde qui nous a fait sortir du désert du péché et nous a amenés dans la merveille de son salut. Et il dit, je chanterai la bonté et la justice. Et c'est à toi, éternel, que je chanterai. Regardez le commencement du verset, je chanterai. Regardez la fin du verset, je chanterai. Il a, résolu. Il a dit, rien ne va enlever la louange de Dieu de ma bouche. Et voilà pourquoi il a dit dans le psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Il a parlé de sa détermination, de sa diligence, de son engagement et de sa confession. Regardez cela dans Psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Il dit, Verset 8, Louis II, mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Voyez-vous, la, tempête peut se soulever. Je chanterai. Cela peut paraître que les gens veulent que tu pleures. Mais j'ai résolu que mon cœur est fixé. Et je vais chanter. Je chanterai. Les choses peuvent être sans dessus, dessous. Je prends la résolution voici ma consécration, mon cœur est fixe, mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Psaume 108, Psaume 108, verset 1, Psaume 108, verset 1 il dit que mon cœur est affermi. Oh Dieu, je chanterai. Il a dit, le verset de lui second, je ferai retentir mes instruments. lui, il a dit, je te louerai, je te glorifierai, je chanterai. Quelle que soit la chose qui se passe, je te bénirai. Et quelque chose commence par se produire. Et le peuple chantait. Où est ton cœur. Mon cœur est affermi, oh Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Je chanterai et je donnerai les louanges au Seigneur, et mon cœur est affermi pour cela. Somme 112, Psaume 112 et le verset 12. Euh, le verset il dit, il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Le verset 7, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il n'a pas peur de quoi que ce soit, de ce qu'il lit ou de ce que les gens disent. Il viennent, il viennent, il viennent. Il dit, n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Quelqu'un là-bas n'aura pas peur. Vous allez louer le Seigneur sans crainte. Il dit, son cœur est affermi. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Et lorsque vous avez foi en Dieu, il n'y aura pas de désagrément dans votre vie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de déception dans ma vie au nom de Jésus. Je dis, il n'y aura pas de déception dans ma vie au nom de Jésus. Il dit qu'il va accomplir toutes ses promesses dans vos vies au nom de Jésus. Et ça, c'est la consécration du vrai croyant. Nous allons voir la partie B. La partie B, c'est le caractère d'un croyant transformé. Le caractère. Lorsque nous parlons de quelqu'un qui a le salut, ça veut dire que la personne a la conversion. Le salut, la conversion, c'est la même chose. La conversion. Lorsque vous convertissez quelque chose, pas au fait la conversion de quelque chose, par exemple, vous prenez du papier simple ou bien du papier qui a été déchiré euh, et vous transformez cela euh, euh, en papier hygiénique. Voyez-vous, vous prenez les papiers euh, inutiles et vous prenez cela, vous transformez ça en quelque chose d'utile. Ça, c'est la conversion. Lorsque votre vie est sans, sans, euh, euh, sans issue, une vie sans, sans couleur, une vie sans caractère, et vous venez à Dieu, et il y a le salut, il y a la conversion, votre vie serait utile, merveilleuse et belle. Et c'est ce que nous appelons la conversion. Et c'est ce qu'il fait. Et nous parlons ici du caractère de croyant transformé. Regardez, Somme 101, verset 2. Somme 101, verset 2. Il dit, je prendrai garde. Maintenant que je suis converti, je prendrai garde. Maintenant que je suis né de nouveau, je prendrai garde. Maintenant que je suis transformé, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Voilà vous, et voilà, il est en train de parler. Le caractère d'un croyant transformé ce n'est pas seulement dans l'assemblée, ce n'est pas seulement dans la congrégation. N'importe où, partout nous allons, cette conversion est toujours là. Et revenez encore à mon illustration de ces papiers déchirés, inutiles, qu'on a convertis en papier hygiénique ou, euh, euh, euh, ou bien de papier torchon nous voyons tout là, tout ce que vous voyez, ce serait utile. La même chose avec vous, si vous êtes un enfant de Dieu vraiment transformé, vraiment sauvé, vraiment né de nouveau, votre vie, c'est la même chose, que cela soit dans l'église, la congrégation, dans l'assemblée ou dans le privé, dans votre maison. Si vous, soyez, vous êtes avec les croyants ou avec les incroyants, n'importe où vous vous trouvez, vous serez quelqu'un qui va vous euh, comporter avec euh, euh, circonspection. Et il dit, quand viendras-tu à moi Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison, c'est-à-dire dans le secret. Je le ferai. Verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Lorsque vous êtes vraiment converti, le Seigneur met en vous la haine pour ce qui n'est pas euh, ce que Dieu n'aime pas. Vous êtes converti maintenant, vous êtes enfant de Dieu maintenant, vous êtes euh, vous reflétez la vie de Dieu, la vie de Christ. À cause de cela, tout ce que Dieu hait, vous le haïssez. Il est le péché, il est la compromission, il est la corruption, il est le mal, il est, c'est ce que je veux dire bien sûr, il est tout ce que nous faisons derrière le, derrière le rideau et ce qui se fait dans le, dans le secret. Il est tout cela. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous devez haïr toutes ces choses que Dieu est. Et il dit que je suis converti mais là je suis de nouveau maintenant, je suis un enfant de Dieu maintenant, je hais toutes les œuvres de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera pas à moi. Et le verset 4. Le verset 4, il dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Je ne veux pas investiguer. Je ne veux pas voir pourquoi ce méchant est comme ça. Pourquoi réussit-il Pourquoi le méchant a toujours la joie Pourquoi je ne veux même pas penser à cela Je ne veux pas chercher. Je ne veux pas reconnaître la, le méchant. Et il dit au verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai je l'ai tiré. Ce qu'il veut dire, c'est quoi Il dit qu'il y a des gens qui essaient de faire le commerce de la malice. As-tu entendu à propos de celle telle le commérage ah, tu, as, tu entendu Il dit, j'ai détruit les ports avec eux. La chose qu'ils veulent, dont ils veulent parler, ils ne parlent jamais de leur propre faute, il ne parle jamais de leur propre vie, ils ne parlent jamais de leurs besoins. Ce dont ils parlent, ça ne m'aide pas. Ils parlent de ceci, pas de cela, pas de l'autre. Et il dit que dans le privé, il pervers les autres. Je m'éloigne de ces gens qui sont là et qui ont les yeux. Euh, je, ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Et celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je prie que cela soit dans nos vies au nom de Jésus. Ce même caractère, est-ce que j'ai entendu votre amène maintenant? Et la partie C, la partie C, c'est la compagnie d'un croyant dépendable. Un croyant qui est le croyant et qui demeure croyant. Il ne change pas. Et les gens qui l'entourent sont contents. Voyez la description dans Somme 101, verset 6. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. ne peut pas traverser une vie sans avoir à faire avec des gens autour de nous. Vous devez avoir des amis qui sont fidèles, des amis qui vont vous supporter votre vision, qui vont supporter votre, vos idées, qui vont supporter votre idéal, euh, votre, votre, euh, votre décision. Et partout où vous voulez aller, ils sont prêts à vous aider. Ils ne vont pas vous détruire. Ils connaissent votre espoir, votre aspiration, votre désir. Ils savent que dans la vie, vous voulez être tel tel que Dieu voudrait que vous soyez et ses frères, ses amis, ses compagnons, ils viennent vers vous et ils ont un cœur parfait, ils ont un cœur fidèle. Et ils veulent servir le Seigneur et ils veulent vous servir également. Ils ne sont pas là pour enlever ou soustraire quelque chose de votre vie, mais ils sont là pour contribuer à votre vie et faire de vous la personne prospère, progressante et qui, euh, euh, que vous devez être. Un ami qui est là pour élever Christ dans votre vie et ne pas détruire les objectifs de vos vies, le Seigneur vous donnera la sagesse de chercher de tels amis et de rester avec eux, de demeurer avec eux au nom de Jésus. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Pensez à David. David avait un, il avait Saül. Saül qui était avec 3000 euh, soldats était derrière lui. David avait besoin d'un ami, d'un compagnon en qui il pouvait se confier et qui pouvait se confier de jour comme de nuit. Et voilà pourquoi elle a dit que mes yeux vont se promener, rester sur les gens du pays qui sont fidèles. J'aurai les yeux sur les fidèles et pour qu'ils demeurent avec moi. Est-ce que vous êtes là? Et pour qu'ils demeurent auprès de moi. Ils sont, sous, ils sont une un soutien pour moi. Ils sont là. Et celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Je prie que le Seigneur nous accorde la sagesse et que nous traversons la vie. Nous allons le faire avec les amis fidèles, les amis qui soutiennent, des amis gracieux au nom de Jésus. Nous considérons Somme 109, le verset 60. Euh, Somme, Somme 119, verset, il dit, je, je cours. Il dit, je, je, je, je, ne cherche pas seulement des amis qui sont parfaits, je suis parfait moi aussi je suis grand et gracieux, je veux des amis gentils ainsi. Et je ne veux pas seulement euh, euh, euh, rester à l'écart de tes commandements. Non, le verset 63 à présent, le verset 63, il a dit, je suis le, compagnon de tous ceux qui, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis associé avec ceux qui te craignent. Je suis une connaissance de ceux-là qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances, le compagnon de, de croyants dépendable ou dit de confiance. C'est ça. Le point numéro 2, c'est la compromission et la corruption des rétrogrades irréfléchis. Ce n'est pas bon de rétrograder. Moi, je ne veux pas rétrograder. Je dis, je ne rétrograderai point. Vous savez pourquoi parce que le Seigneur peut venir vers vous à tout moment. Et s'il venait, lorsque vous êtes dans cet état, de cette position de rétrogradation, alors vous êtes perdu pour toujours. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose lorsque nous lisons le, le psaume. Et lorsque nous lisons euh, l'Ancien Testament, parce que vous savez, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu est miséricordieux. Et vous allez entendre que s'il pardonne toutes les transgressions. Mais vous devez considérer toute l'histoire. Lorsqu'il dit par exemple qu'il pardonne, il parle de deux comme une nation. Il parle d'eux comme une nation. Et il les fait sortir de a fait sortir de l'Égypte, et il les a fait traverser le désert, et ils sont, ah, ils ont atterri sur la terre de promesse comme une nation. Mais le peuple qui a péché dans cette nation, comme lorsqu'ils ont parlé avec leur bouche, les serpents sont sortis, les ont mordus, beaucoup parmi eux, beaucoup étaient morts, mais pas tous. La nation était toujours là tous ceux-là qui sont morts avec la morsure du serpent à cause du fait qu'ils sont morts dans leur iniquité et ils sont morts dans leur péché. Ils n'ont pas reçu le ciel. Ils ne sont pas allés sur la terre de promesse. Et vous devez comprendre que lorsqu'il dit, ils ont péché, ils ont péché, et il les a pardonnés. Et eux là, comme une nation, ils ont péché et le peuple qui se sont vraiment, euh, euh, qui sont restés dans leur péché, ils sont morts, ils sont pas allés au ciel. C'est la nation, et si la nation demeure ainsi qui va aller sur la terre promise, c'est la nation qui reste. Vous devez toujours vous rappeler cela. Ces choses que nous lisons, ne dites pas, il les a pardonné, il leur a pardonné, il va me pardonner. Non, non, non, non, c'est pas ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Parce que nous savons, connaissons des gens qui pêchent. Et ils ont péché, ils sont morts dans leur péché. Rappelez-vous de Yacan. Akan est mort dans son péché. Rappelez-vous Ananias et Saphira. Ils sont morts dans leur péché. Il y a des gens qui sont restés dans leur péché, mais il y a des gens qui sont restés comme une nation, il y a des gens qui sont restés comme une congrégation, et Dieu pardonnera à ceux qui demeurent et en vie dans sa bonté et ils peuvent être pardonnés. Mais ceux qui sortent et qui partent soudainement comme ça, oh, ah, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, le jugement. Voilà pourquoi nous devons considérer cela la compromission et la corruption des, des rétrogrades irréfléchis. Nous parlerons de trois choses à ce niveau. La partie, A, euh, euh, c'est la corruption qui provoque le Seigneur. A, la corruption qui provoque le Seigneur. Petit B, c'est la condamnation, la condamnation d'avoir provoqué le Seigneur. Lorsque vous provoquez le Seigneur, quelle est la condamnation qui descend sur celui qui le fait Et la partie C, c'est euh, euh, l'ordonnance de ne pas euh, provoquer le Seigneur ou le commandement de ne pas provoquer le Seigneur. Nous voyons maintenant dans Psaume 106. Psaume 106, c'est la provocation du Seigneur, celui qui provoque le Seigneur. Il dit que nos pères n'ont pas compris ta bonté en Égypte. Ils ne se sont pas rappelés les multitudes de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Il nous dit au verset 13, au verset 13, il dit, mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Tous ceux-là qui ont oublié Dieu, ils seront jugés et il les a jetés dans l'enfer. Et ainsi, il dit que ils ont abandonné le Seigneur sa parole. Ils n'ont pas attendu l'exécution de ses desseins. Et c'est ce qu'il a provoqué. Dans le verset 14, ils furent, verset 14, ils furent saisis de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude dans le désert. Et dans le verset 15, il dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Il les a jugés. Alors, vous ne devez pas avoir l'idée, il les a pardonnés, il les a pardonnés, il m'a pardonné. Tout ce que je fais, n'importe où je mets ma bouche, n'importe où je mets mes pieds, n'importe quelle tromperie, n'importe quel mensonge, corruption, il n'y a pas de problème, Dieu me pardonnera. Oui, Dieu fera. Si tu as la possibilité de te repentir. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité de se repentir. Et ils meurent dans ce péché. Et ils amènent le dépérissement dans leur âme. Verset 16. Verset 16. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse. À contre le Saint de l'Éternel. Regardez le verset 19. Verset 19. Ils firent un faux en ils se prosternait devant une image de fonte. Voilà ce qui a provoqué le Seigneur. Ils ont corrompu leur vie et ils ont provoqué le Seigneur. Le verset 20, il nous dit, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Alors, dans le verset, de bœuf qui mange l'herbe. Et le verset 21, ils oubliaient Dieu. Ils oubliaient Dieu, leur sauveur. Ce n'est pas ceux qui oublient Dieu, leur sauveur, et qui meurent dans cette condition d'oubli de l'Éternel, dans leur, dans leur fausseté et dans leur euh, euh, folie. S'ils meurent, ils ne seront pas dans les seins d'Abraham maintenant, ils ne seront pas au ciel maintenant. Mais la nation qui est restée, qui est allée de l'avant, après que ceux qui ont l'âge de, de 20 ans et au-delà sont morts, et la nation qui est restée Dieu n'a pas décimé toute la nation, comme il a dit à Moïse qu'il allait faire. Il a laissé la génération jeune et il les a conduits sur la terre de promesse. Alors, mais la génération ancienne qui a provoqué le Seigneur, ils ont péri dans le désert. Je prie que vous ne périssiez point. Je prie que moi je ne périsse point. Le Seigneur va vous garder de la corruption au nom de Jésus. Psaume 78, verset 40, verset 40, verset 40, il nous dit, dans le verset 40, il... Que de fois il se révoltait contre lui dans le désert, que de fois il l'irritait dans la solitude, et il ne cessait de tenter Dieu, verset 41, et de provoquer le Seigneur d'Israël. Voyez-vous cela Il nous dit dans le verset 42 à présent, il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Voyez-vous cela Ça, c'est l'Ancien Testament. Et voilà la corruption dont il parle maintenant dans le Nouveau Testament. Regardez dans 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, verset, 14, euh, verset 19. 2 Pierre 2, 19. Il dit, euh, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous, il y a des gens qui disent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu est Dieu d'amour. Il est Dieu de miséricorde. Allez lire les sommes. Vous allez voir, sa miséricorde dure pour toujours. C'est vrai, mon frère. C'est vrai. Sa miséricorde dure pour toujours. Mais c'est pour la génération qui demeure. Mais ceux qui le provoquent et qui meurent dans leur corruption, ils meurent dans le désert. Mais la miséricorde de Dieu est toujours là, mais ils sont morts quand même. Ils sont morts. Ceux qui sont restés là, qui ne se sont pas repentis de, la, de leur péché, ils meurent. Mais ceux qui se repentent, il leur a promis la liberté. Et ici, il leur promet la liberté car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Avant voilà, voir le verset, 2 le verset 20, il dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y de nouveau et sont vaincus. Ah, c'est la rétrogradation, ça. Ils s'engagent de nouveau et sont vaincus. La rétrogradation, le retour en arrière. Il dit, la dernière condition est pire que la première. La miséricorde de Dieu continue avec ceux qui demeurent et qui se répandent la miséricorde de Dieu demeure avec ceux qui sont encore dans le Seigneur. Et la grâce de Dieu continue avec ceux qui demeurent. Mais pour le, peuple qui s'abandonne à la corruption, il a dit que leur dernière condition sera pire que la première. Je prie que votre dernière condition sera meilleure. Ce serait plus brillante. Ce serait plus élevé au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous joindre à la corruption et les corrupteurs. Votre vie serait dans la grâce de Dieu et dans la bonté pour le reste de votre vie au nom de Jésus. Regardez maintenant la partie B. La partie B, c'est la condamnation d'avoir provoqué le Seigneur. La condamnation d'avoir provoqué ou pour avoir provoqué le Seigneur. Somme 100. Somme 106, verset 4. Verset 24. Somme 106, verset 24. Somme 106, verset 24. Somme 106, verset 24. Il dit dans le verset 24 qu'ils ont méprisé la terre de promesse, ils ont méprisé la provision de Dieu, ils ont méprisé le pays des délices, ils ne crurent pas la parole de l'Éternel. Vous voyez déjà qui font ça, cela. Hein. Ils méprisent le ciel, ils méprisent la gloire, il méprise L'autre côté, lorsque nous allons quitter la terre, hein, euh, la sainteté, la sainteté sans laquelle personne ne va le Seigneur. Le ciel, le ciel, le ciel. Et on ne va pas entendre, j'ai fait et vous parlez du ciel. Je n'ai pas d'habit, et vous parlez du ciel. Il ne, glorifie pas Dieu pour le ciel qui est là. Il ne glorifie pas Dieu euh, dans la, famine. Il ne glorifie pas Dieu lorsqu'il n'y a pas d'habits à porter. Il ne glorifie pas Dieu lorsqu'ils n'ont pas toutes les choses de ce monde qu'ils désirent. Le centre de la vie, c'est les choses de ce monde. Il dit, nous devons glorifier le Seigneur et le glorifier et nous le bénissons même lorsque il n'y a pas de la nourriture à manger. Et c'est dans la louange du Seigneur que la bénédiction de la nourriture va venir. Les habits vont venir. le travail va venir. Je n'entends pas un amen là-bas, hein? Et la femme va venir. Le mari va venir. Cette année ne va pas vous dépasser. Le mari va venir. Je prie pour vous que cette année ne va pas vous dépasser. Vous allez vous marier vous savez, vous savez, mais renfroigner la mine contre Dieu ou renfrogner la mine nous rend euh, euh, euh, vilains. vilain. Lorsque vous renfrognez la mine, vous êtes vilain. Vous cherchez femme, vous cherchez mari, et partout vous êtes, vous êtes là. La façon dont vous vous comportez, vous n'êtes jamais content, vous n'êtes jamais joyeux. Même si quelqu'un vous, vous va vous connaître la volonté de Dieu comme vous, il dit ah moi j'ai de, de fardeau, il a de fardeau, il prend son fardeau partout. Je ne veux pas me mettre ensemble avec lui, avec elle, pour que le fardeau ne se multiplie pas. Mon frère, ma soeur, sois content, sois contente, le Seigneur de ton côté. Réjouis-toi, les bonnes choses vont venir vers toi. Lorsque tu es toujours joyeux, joyeuse, tu vas voir la volonté de Dieu de quelqu'un qui est toujours content, content, toujours joyeux, vous n'avez rien à la maison, c'est comme si vous avez tout le monde entier à votre possession. Vous vous dépendez des, des promesses de Dieu et vous dites, oui, je sais que Dieu va pourvoir. Moi, je sais. Moi, je sais. Je sais que Dieu pourvoira pour moi. Et il le fera. Je dis, et il le fera. Mon frère, transporte ta, croix avec la joie, avec le sourire. Quel que soit ce qui se passe sur ta vie, ne laisse jamais le diable te voir pleurer. Non, le diable est méchant et il veut voir les gens pleurer, pleurer à tout moment. Mais lorsque vous pleurez, pleurez, pleurez, pleurez, pleurez, il va vous donner plus de raisons à pleurer. Le, le Satan ne me verra pas pleurer. Dis-le pour toi-même. Les ennemis ne me verront pas pleurer. Ils vont voir le sourire de Dieu sur visage, ton visage à tout moment et la vie, ta vie sera meilleure. Si vous êtes malade, maintenant, il va vous guérir. Si vous êtes opprimé, il va vous libérer au nom de Jésus. Dieu, il fera de vous. Pas pour Satan, pour qu'il se moque de vous. Il va, il vous a fabriqué et fait pour que soit soyez une trophée, un trophée pour le Seigneur dans sa nom de Jésus. Mais ils ont méprisé le pays de délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Le verset 25. Ils murmuraient dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Verset 26. Il nous dit, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Vous avez compris maintenant Ceux-là qui ont murmuré et ceux-là qui ont, se sont plaints, ceux-là qui ont dit, où qui est Dieu Il est où Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il nous a fait sortir de l'Égypte La miséricorde de Dieu n'a pas continué avec eux. Ceux qui euh, nous sommes gracieux, oh, voilà, nous sommes là, ah, nous voyons ce que Dieu a fait, Sur ce que Dieu a fait maintenant. Ceux qui sont reconnaissants, ceux-là, c'est eux qui ont eu la miséricorde de Dieu avec eux tous les jours de leur vie, mais ceux-là, ils ont été décimés. Le verset 27, le verset 27, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Verset 28, ils s'attachèrent à baal ils s'attachaient à Balpéor et mangeaient des victimes sacrifiées aux morts. Voyez-vous ce qu'ils ont fait et comment Dieu a amené la condamnation sur eux. Verset 29. Ils irritèrent l'Éternel. Ils provoquaient l'Éternel. Ils l'amenaient à se mettre en colère par leurs actions. Et une plaie fit irruption parmi eux. 1 Corinthiens 10, le verset 5. 1 Corinthiens 10, le verset 5. 1 Corinthiens 10, le verset 5. Regardez l'avertissement que Dieu nous donne à cause de ces gens qui sont tombés sous le coup de la condamnation. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, verset 6. oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu afin que nous ne périssions point comme eux, pour provoquer le Seigneur, comme il le fait. Verset, verset 7, il dit, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il a écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. Verset 8 nous dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Tous ces gens qui ont commis la fornication, ils n'ont pas eu la possibilité, la, chance de se repentir. ils sont morts en un seul jour, 23 000. Et d'autres personnes qui sont mortes après cela, ils sont morts dans la condamnation. Ils n'étaient pas restaurés. Ils ont péri. Ils ne sont pas au ciel actuellement. Ils sont allés en enfer. Et le Seigneur est en train de nous avertir, de nous avertir que nous ne devons pas être comme eux, afin que la mort soudaine, la destruction soudaine et la, l'éternel jugement qui est descendu sur eux ne descendent pas sur nous. Le verset 9, le verset 9, ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10, il dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux. Va a des gens qui ne comprennent, pas que les murmures, que c'est le péché. Ils pensent que tout le monde le fait, il faut le faire. Ce n'est pas tout le monde, hein. Tout le monde ne le fait pas. Même dans la terre d'Israël, ce n'est pas tout le monde qui a murmuré. Mais ceux qui ont murmuré, ils ont été sévèrement traités avec un jugement sévère de la part de Dieu. Et il dit que maintenant, puisque vous avez vu leur histoire, comment ils se sont corrompus, comment ils ont provoqué le Seigneur et comment la condamnation est descendue sur eux. Il dit maintenant, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Car c'est leçon pour nous maintenant. Ça, le, ça, toutes ces choses leur arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, pour notre encouragement, pour notre avertissement à nous qui sont parvenus à la fin des siècles. Et la partie C, la partie C, c'est le commandement de ne pas provoquer le Seigneur. Le commandement de ne pas provoquer le Seigneur. Moi, je ne pouvais pas provoquer le Seigneur. vous ne comprenez pas. Vous voulez quelque chose de la part de quelqu'un. Et comme vous allez la personne, et ce que vous voulez, c'est très important pour vous. Et vous savez que cette personne peut pourvoir à cette chose que vous désirez. Et quand vous allez vers la personne, vous savez ce qu'il n'est pas, vous savez ce qu'il est, vous savez et ce qu'il le rend furieux. Et avant que vous ne demandez ce que vous voulez, vous le provoquez en même temps. Et vous le rendez euh, mécontent vous le rendez triste. Et vous venez maintenant et vous dites, euh, vous démontrez que vous ne le respectez pas, vous ne l'aimez pas. Même vous n'avez pas encore demandé ce que vous voulez et vous l'avez provoqué. Après l'avoir provoqué, vous demandez quelque chose maintenant. Est-ce qu'il va vous donner cela Je ne vous entends pas répondre. Si ce que vous désirez de sa part est très important pour vous et la faveur que vous voulez de sa part est vitale pour vous, et ce que vous demandez que cette personne vous donne vous rendra content et fera de votre vie une vie prospère et fera de votre vie une vie accomplie. Cette seule chose que vous n'allez jamais faire, c'est de provoquer la personne. Ne provoquez pas le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut répondre à vos prières. C'est lui qui peut vous bénir. C'est lui qui peut exaucer vos prières. Et à cause de cela, vous ne devez pas faire quelque chose qui va le rendre mécontent, quelque chose qui va le provoquer, n'importe quand, n'importe quel moment. Et lorsque vous allez venir prier, il va dire, ah, tu sais comment demander, non tu sais comment demander. Et tu sais comment souhaiter ceci, souhaiter cela. Et désirer. Mais tu es dans la provocation à tout moment. Tu me provoques. Voilà pourquoi il nous ordonne de ne pas provoquer le Seigneur. Dans Exode 23. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Il dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Un ange, l'ange là, c'est le Seigneur lui-même. Avant son incarnation, il dit, je l'envoie pour te garder en chemin et pour te faire arriver au, lieu que j'ai préparé. Il veut nous amener à l'endroit qu'il a préparé et pour accomplir toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Regardez le verset 21 il dit, verset 21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point. Tu veux qu'il te guide, qu'il te dirige, ne le provoque point. Tu veux qu'il te montre la voie, la voie pour aller dans l'abondance de la provision de Dieu, ne le provoque point. Tu veux qu'il amène l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, dans ta famille, ne le provoque point. Tu dois avoir confiance en lui et dépendre de lui pour l'exécution de ta prière. Ne lui résiste point. Parce que il ne te pardonnera point. Il ne te pardonnera point ces péchés-là. Car son nom est en lui, car mon nom est en lui. Dit. Il dit, mais verset 22, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il n'y a pas d'amen. Verset 25. Verset 25. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous n'allez pas le provoquer. Et il bénira votre paix et vos eaux. Il n'y a pas de provocation et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et le verset 26, il n'y aura dans ton pays. Verset 26, il nous dit qu'il va accomplir toutes ces choses, que tous les jours de nos vies seront accomplis et les promesses de Dieu qui nous a données seront accomplies parce que nous sommes libres de la provocation. Nous sommes libres de le rendre furieux. Nous sommes libres de tout ce que le pouvons qui va mettre un mur de séparation entre lui et nous. Ne le provoquez pas pour que les promesses de Dieu soient oui, amen dans vos vies. Amen dans ma vie. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avance, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de mes... Il remplira le nombre de mes jours. Il remplira le nombre de mes jours. Et il le fera. Il va accomplir toutes les promesses de Dieu dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Nous venons maintenant au point numéro 3. Point numéro 3, c'est la, condition de l'alliance euh, avec le bienfaiteur éternel. Le Dieu qui vit pour toujours, le bienfaiteur qui vit pour toujours. Somme 103, verset 7, verset Somme 103, verset 17. Somme 103, verset 17. Somme 103, verset 17, il nous dit, que la miséricorde de Dieu, mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Il dit, c'est là pour toujours, pour ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. C'est la condition, c'est la condition. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Mais ils doivent le craindre d'abord. Verset 18, il dit, pour ceux qui gardent son alliance, c'est la condition ça. Il y a une condition pour jouir des profits de l'alliance, de ce qu'il a donné, de celui qui a donné cette alliance. Et pour ceux-là qui se rappellent ses commandements et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Verset 19. Verset 19 nous dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son règne, son trône dans les cieux. Lorsque vous voyez les conditions de l'Éternel, et vous voyez que ces conditions sont là, que Dieu lui-même a décidé, à a, lister dans sa parole. Oui, il a eu, il a eu l'alliance, et l'alliance a, a, mis tout à euh, disposition pour nous. Les bontés sont là pour nous, mais il dit que c'est pour le peuple qui le crée. C'est le peuple qui le crée, le peuple qui l'aime, le peuple qui lui obéit et qui obéit à ses commandements. C'est là, si vous voulez, plus de la grâce de Dieu, la bonté dans votre vie, et, vous devez être obéissant à la parole de Dieu, alors vous verrez que vous, vous verrez que vous êtes gracieux et vous êtes là en train de demander ce que vous demandez et vous allez recevoir les bénédictions de l'Éternel. Il ne va pas échouer dans votre vie. Il ne va pas vous laisser tomber. Lorsque vous priez, il va vous exaucer au nom de Jésus le Seigneur a préparé son trône dans le ciel et son règne domine sur toutes choses. Il a tout préparé. Et parce que vous accomplissez la condition qu'il a établie dans sa parole, à cause de cela, vous pouvez venir avec un courage devant lui pour recevoir la grâce et la miséricorde de la part de l'Éternel. Et il va accomplir cela pour vous au nom de Jésus. Psaume 105, euh, verset 7. Euh, Psaume 105, verset 7. Euh, il dit, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Quel que soit là où vous êtes, dans tout le monde entier, élargi, le Seigneur peut vous voir là où vous êtes. Si vous accomplissez les conditions qu'il a données, sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa provision, ses promesses seront vôtres au nom de Jésus. Regardez le verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Ceux qui lui sont fidèles, ceux qui le suivent de façon absolue ceux qui s'abandonnent à lui, il se rappelle, il se souvient, il se souvient de ses promesses pour la génération. Et il dit que c'est pour mille générations. Verset 9, verset 9, il dit l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Verset 10, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Nous voyons maintenant dans Psaume 106, le verset 50, le verset, verset 45. Verset 45, il dit qu'il se souvient de leur de, à leur faveur de son alliance. Et il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Voyez-vous que le Seigneur lui-même a décidé que ceux qui ont décidé de rendre le Seigneur euh, inutile dans leur vie, il sera ainsi pour eux. Mais pour ceux qui le prennent au sérieux, leur vie, ce sera, ils vont se rappeler de lui. Alors ainsi il dit que le verset, il dit, béni soit le Seigneur l'éternel, Dieu d'éternité en éternité, le verset 48, et que tout le peuple dise, Amen. Louez l'éternel. Et je prie que tout ceux de votre vie tout comportement de votre vie, euh, toute habitude de votre vie que vous manifestez, ce serait pour la gloire à l'éternel au nom de Jésus. Nous voyons trois choses ici. La condition de, profiter dans la condition. La condition pour profiter dans euh, l'alliance. Numéro 2, la partie B, c'est euh, euh, euh, la, la, plénitude de la bénédiction dans l'alliance. Tout ce que vous avez besoin, la vie spirituelle, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie matérielle, votre sécurité, tout ce dont vous avez besoin est pourvu dans l'alliance. Je prie que lorsque vous priez, le Seigneur va vous révéler sa faveur et les profits. Il va vous révéler tout ça au nom de Jésus. Et la partie C, c'est la confirmation à travers le sang de l'alliance. Le sang de Jésus-Christ est le plus grand, le plus élevé, a la valeur, la plus grande valeur, et le sang des animaux qu'ils ont tués dans l'Ancien Testament n'ont pas la valeur que Jésus a. Mettez tous ces animaux ensemble dans toutes les générations. Vous allez voir, comparé au sang de Jésus, ça n'arrive même pas quelque part. Jésus, son sang a la valeur élevée dans le cours de la vie et à cause de ce sang, de l'alliance, toutes les bénédictions dans ce sang viendront dans votre vie au nom de Jésus. Regardez maintenant la partie A. La partie A, c'est la condition pour, bénéficier, pour profiter pour profiter de l'alliance. La condition pour profiter de l'alliance. Somme 103, verset 17. Somme 103, verset 17. Somme 103, verset 17. Il dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Ça, c'est la condition. La condition pour profiter de l'alliance. Ceux qui le craignent, ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs euh, enfants. Mais ils doivent le craindre d'abord. Verset 18. Verset 18. Pour ceux qui gardent son alliance. C'est la condition encore. Il nous a donné sa condition, ses alliances pour garder. Il nous a donné sa loi pour les garder. Il honore le Seigneur pour garder sa parole et pour ceux qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Ça, c'est la condition qu'il a donnée. Et c'est la condition qu'il est en train de rechercher. Vous priez, avant de prier, il faut chercher à demander à Dieu d'être obéissant à sa parole et à son commandement et à son alliance. Et c'est ceux qui sont obéissants à cela qui auront l'accomplissement de ses promesses. Revenons maintenant dans la partie B. La partie B, c'est la plénitude de la bénédiction ou des bénédictions dans l'alliance. Tout ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin a été pourvu. Tout ce dont j'ai besoin a été pourvu. Il y a le soleil dans votre vie, l'allégresse dans votre vie, la joie dans votre vie, la provision dans votre vie au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 7, le verset 12. Deutéronome chapitre 7 et le verset 12. Il dit au verset 12 que si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, ça c'est les conditions, c'est les conditions, si vous les écoutez, si vous les observez, si vous les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera avec toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Regardez le verset 15. Le verset 15. Il dit au verset 15, l'Éternel éloignera de toi toutes. L'Éternel éloignera de toi toutes. L'Éternel éloignera de toi, de moi, toutes. Dis-le, dis-le pour toi-même. L'Éternel éloignera de moi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Est-ce qu'il y a un que je peux avoir là? Maladie est partie. Les, les épidémies sont parties et le Seigneur accomplira sa bonne bonté dans votre vie au nom de Jésus. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Rachetés de la malédiction de la loi. Toutes les malédictions sont brisées de votre vie. Les infimités sont toutes enlevées de votre vie les désastres sont enlevés loin de votre vie au nom de Jésus. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit que Jésus a, il s'est chargé de toutes nos malédictions. Et c'est ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Les malédictions depuis le village, les malédictions de la part de n'importe qui les malédictions venant de ceux qui vous haïssent. Aucune malédiction ne va être attachée à votre vie nom de Jésus. Car c'est écrit, c'est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions la, par la foi l'esprit qui avait été promis. Moi, je recevrai la promesse. J'ai reçu la promesse. Toutes les promesses de Dieu seront oui, amen, dans votre vie au nom de Jésus. Sur la base de la promesse, regardez verset 15. Le verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Ce ne sera pas brisé dans votre vie, ce ne sera pas annulé dans votre vie. Toutes les promesses de Dieu pour vous que vous écoutez aujourd'hui vont descendre au nom de Jésus. La partie C, la partie C, c'est la confirmation à travers le sang de l'alliance. La confirmation. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à crier là-bas, confirmation. Dans votre vie aujourd'hui, la confirmation dans votre famille aujourd'hui la confirmation. Tout ce que le Seigneur a promis et a pourvu, confirmation dans votre vie au nom de Jésus. Regardez Somme 105, Somme 105, verset 10. Somme 105, verset 10. Somme 105, verset 10. Il dit, il les a établis pour Israël en loi. Voyez-vous, lorsque Dieu a fait cette euh, alliance avec Abraham, Jacob n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né, il n'était pas encore sur la terre. Mais malgré cela, Dieu a fait la laisse avec Abraham. Et Abraham a vécu jusqu'à devenir vieux et est mort. Mais l'alliance est demeurée. Et lorsque Jacob est venu, bien qu'il n'était pas en vie, lorsque la promesse a été faite et que l'alliance a été faite avec Abraham, cela a été confirmé dans, dans sa vie. Qu'est-ce que je vous dis Vous n'étiez pas ici lorsque Jésus était mort à la croix du calvaire. Vous n'étiez pas là ah, lorsqu'il était mort et euh, l'alliance de salut, l'alliance de la délivrance, l'alliance de qu'il a provu pour nous. Lorsqu'il a fait cela dans sa, euh, lorsqu'il était mort, tu n'étais pas là. Il était mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est actuellement au ciel. Et pour vous, en ce jour glorieux, le Seigneur confirme ce que Christ a fait pour vous. Et ce sera fait dans votre vie. Il dit qu'il a confirmé la même chose pour Jacob en loi il a érigé en loi et pour Israël en alliance éternelle. En alliance éternelle. En alliance éternelle. Maintenant, je vous pose la question. C'est une question claire. Depuis ce temps, est-ce que l'éternité a pris fin? Je dis, est-ce que je demande si depuis ce temps, l'éternité est-elle terminée? L'éternité continue jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. À cause de cela, le profit de l'alliance éternelle est sur votre vie aujourd'hui. Maintenant, maintenant, nous allons venir dans Psaume 103, Psaume 103. Je vais lire maintenant le verset 1. Psaume 103, le verset 1. Mon âme bénit l'éternel. Est-ce que ton âme va bénir l'éternel aujourd'hui? parce qu'il accomplit sa promesse, son alliance, parce qu'il vous bénit, parce qu'il pardonne tous les péchés, parce qu'il guérit toutes les maladies, parce qu'il pourvoit tout ce dont vous avez besoin dans votre vie tout ce qui est venu du calvaire. Votre âme va bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout ce que vous n'avez pas maintenant, le calvaire a pourvu. Tout ce, que vous, dont vous priez, le calvaire a pourvu. Et lorsque vous priez, vous cherchez le Seigneur, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3, il dit, c'est lui, c'est lui qui te pardonne ou qui pardonne toutes tes iniquités. Qu'est-ce qu'il pardonne tout ce que tu as pu faire dans le passé, à n'importe quel moment, si tu viens à l'éternel, tu dis Seigneur, oui, je sais ce que tu veux demander et il te pardonne tous les péchés, toute transgression, toute iniquité. Il va sauver votre âme. Si vous n'êtes pas encore sauvé, il va vous restaurer. Si vous êtes retrogradé, vous êtes enfant de Dieu et vous vous excusez pour quelque chose, il va vous pardonner et mépriser cela. Alors, c'est lui qui guérit et c'est lui qui guérit Dis-le pour toi-même, qui guérit toutes mes maladies. Quand Maintenant. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit. Ça veut dire que c'est le présent continu. Il le fait, il le fait. Je le fais, je le vois déjà. La, guérison de Dieu sur vous, la délivrance sur vous. Le verset 4, le verset 4 nous dit que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il va délivrer votre vie au nom de Jésus. Et cette vie sera profitable, et cette vie sera progressive, et cette vie sera utile dans le nom de Jésus. Parce que il pardonne et après cela, il guérit et ensuite il rachète. Il rachète ta vie de toute la destruction et c'est lui qui te délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il le fera pour vous. Je dis, il le fera pour vous. Et il nous dit au verset 5, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. aucune bonne chose ne te sera refusée au nom de Jésus. La satisfaction va venir. L'abondance est là le, volant ne vient que pour tuer, détruire, égorger. Mais Jésus dit, je suis venu afin que vous, vous ayez la vie et que vous ayez cette vie en abondance. Et la vie abondance, la vie satisfaisante, la vie que, euh, euh, abondante va venir à chacun de nous, de Jésus. Il va satisfaire tout ce que vous demandez de la part de l'Éternel, tout ce que vous désirez de sa part, la satisfaction est en lui la provision abondante est à lui, parce qu'il est en mesure de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est capable. Et tout ce que vous demandez aujourd'hui, tout ce que vous demandez aujourd'hui, il est en mesure et il le veut. Dans ma vie, il est en mesure. Il est capable et il veut. Dans votre vie, il est capable et il veut. Il ne va pas échouer. Voilà pourquoi il dit que si vous venez à l'éternel pour prier, vous devez croire que ce que vous avez demandé à l'Éternel, que le Seigneur vous a déjà donné ces choses. Et ce sera pour vous au nom de Jésus. Là où il y a la vie, il y a l'espoir. Vous êtes encore en vie, il y a de l'espoir. Parce que vous êtes encore en vie. C'est lui qui a protégé votre vie, préservé votre vie jusqu'à ce que ce jour soit venu. Alors, il dit, tout ce que vous allez demander, il va vous le donner. Tout ce que vous désirez, il va vous le donner. Tout ce que vous, vous, vous, vous, voulez, vous l'aurez. Et il, dit, il aura la satisfaction dans votre vie. Il aura la satisfaction dans ma vie. Parce que Dieu est toujours sur le trône. Et ce qu'il a promis, il le fera. C'est lui qui remplit qui remplit, qui rassasie de, terre, de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donnez-moi un bon amen là. Vous savez, si vous êtes, vous êtes là, fatigué, complètement faible, anémique, c'est comme s'il faut aller vous endormir maintenant et subitement venir vers le Seigneur. Il dit que ceux qui espèrent l'éternel vont relever leur force. Ils vont prendre de l'envol comme des aigles. Vous allez marcher, vous ne serez pas fatigué. Vous allez courir, vous ne serez pas fatigué. Et alors tout ce qui est perdu dans votre vie, tout ce qui est sorti de votre vie, la vertu, la puissance, la grâce, la force, la vitalité et l'attitude positive que vous devez avoir. Tout ce qui est sorti de vous, le Seigneur va remplacer dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Il va renouveler ma jeunesse comme celui de l'aigle, comme celle de l'aigle. Il va renouveler ma jeunesse comme celle de l'aigle. Il va renouveler votre vie. Êtes-vous prêt il va, vous, va vous donner le, le Est-ce qu'il va le faire pour vous Est-ce que vous êtes prêt Il va amener la vie dans votre vie, la vitalité dans votre vie. Même maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Vous êtes où là pourquoi ne pas vous tenir debout et commencer par réclamer maintenant Il dit maintenant, ouvre ton cœur à l'éternel et c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, me voici, je connais, je sais les promesses que tu as données et je serai participant de ces promesses. Je serai profité, je serai profiter de ces promesses que tu as faites. Ouvre la bouche et parlez à Dieu dans la prière. Dites-lui, c'est lui qui a dit qu'il va vous donner, il va vous révéler, il va renouveler votre vie, qu'il le fasse. Vous n'êtes pas là en train de regarder ici et là. Concentrez-vous maintenant et priez le Seigneur et donnez-vous à nouveau à Dieu. Vous abandonnez-vous à vous, vous abandonnez à Dieu et vous allez dire Seigneur, oh, me voici. Fais ce que tu as dit que tu vas faire. Il le fera au nom de Jésus. Parlez à Dieu, parlez, parlez, parlez, priez et engagez-vous à Dieu et dites à Dieu que vous allez chanter, vous allez louer son saint nom, quel que soit ce qui va se passer prenez la détermination. C'est une décision dans votre cœur qu'il faut prendre. C'est la diligence qu'il faut prendre, qu'il faut mener. Que vous devez bénir le Seigneur, honorer le Seigneur, chanter au Seigneur. Et mon cœur est affermi au Seigneur, mon cœur est affermi ma pensée est fixée sur toi, ma pensée est fixée sur toi. Daniel a résolu dans son cœur, Daniel a résolu dans son cœur qu'il ne va pas se souiller avec les mains du roi. Son cœur s'est affermi. Sa pensée était affermie. Il était focalisé sur le Seigneur. La même chose vous devez faire. Vous êtes un croyant. La même chose vous devez faire. Si vous voulez goûter à la grâce de Dieu, votre cœur fixé, votre cœur affermi. Vous avez un objectif dans votre vie. Vous devez continuer d'honorer le Seigneur. Et vous allez continuer de le louer. Louer le nom du Seigneur. Et vous allez dire au Seigneur, oui Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi et connais mon cœur aujourd'hui. Sonde-moi et connais mon cœur aujourd'hui, je te prie. Vois, s'il y a quelque chose de méchant en moi, lave-moi et libère-moi afin que je puisse aller dans, la, dans le sentier de la justice, le caractère d'un croyant transformé. Seigneur, fais encore une nouvelle transformation dans ma vie, un plus grand, une plus grande transformation dans ma vie. Je veux avoir ce caractère, le caractère qui est reconnu au ciel, le caractère qui est reconnu. N'importe où je suis, ma vie est brillante. N'importe où je suis, la bonté de Dieu me suit. N'importe où je suis, la bonté de Dieu se reflète dans ma vie que les gens vont voir mes bonnes œuvres et glorifier mon Père qui est dans les cieux que tu seras un compagnon de ceux-là qui sont confiés à le Seigneur, la compagnie de ceux-là qui craignent le Seigneur, un ami, une connaissance de ceux-là qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu et qui l'honorent et qui reçoivent sa parole. Vous ne serez pas un compagnon de rétrograde. Vous ne serez pas des compagnons pour les méchants. Vous ne serez pas un compagnon pour les gens sans base. Vous ne serez pas un compagnon de ceux qui sont impies. Mais vos amis, ceux qui vous entourent, ce seront des gens qui aiment le Seigneur, qui sont fidèles au Seigneur, qui honorent le Seigneur, qui craignent le Seigneur et qui respectent le Seigneur, sa parole. Et c'est des gens qui sont des, des de ces gens, des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Et moi-même, je me presse pour obéir à tes commandements. Je me presse pour prendre soin de tes commandements et marcher dans les voies que tu as tracées. Je ne serai pas un compromettant. Je ne serai pas un corrupteur, corrompu, corrompu. N'importe quelle corruption, car qui provoque le Seigneur, ça ne va pas s'attacher à moi. La corruption de des mumus, ça ne sera pas dedans. La corruption de provoquer le Seigneur, ça n'est pas moi. La corruption de l'idolâtrie, ça ne sera pas moi. La corruption de la fornication, ce ne sera pas moi. La corruption du péché dans le monde, la, la mondanité, ce ne sera pas moi. Vous allez suivre le Seigneur sans la corruption. Vous allez suivre le Seigneur sans la corruption, sans la compromission. Et vous allez tenir comme Daniel a tenu. Vous allez tenir comme Shadrach, Meshach, Nego ont tenu. Vous allez tenir comme l'apôtre Paul. Vous allez tenir comme Pierre, comme Jean. Lorsqu'ils ont tenu devant Héros, vous allez tenir. Quand l'écrivain devant la est-ce c'est bon devant Dieu de vous obéir que de, plutôt qu'à Dieu Jugez vous-même. Vous ne, pouvez pas obéir à vous et laisser Dieu. C'est ça. Lorsqu'ils ont vu leur audacité, lorsqu'ils ont vu leur courage, ils les ont reconnus qu'ils ont été avec Jésus-Christ. Que cela soit votre style de vie. Pas de corruption, pas de corruption, pas de corruption. Et pas de compromission dans votre vie. Et rappelez-vous, l'alliance, le salut est là dans l'alliance. La, sanctification est là, la sainteté est là dans l'alliance. Rappelez-vous l'alliance, la pensée de Dieu, maintenant la vie ainsi dans cette alliance est là, c'est là, et l'amour de Dieu est là, écrit dans notre cœur. Et n'importe où nous allons, quand nous prions au Seigneur, nous prions pour, sur la base de l'alliance. Et nous savons que cette alliance sera accomplie dans nos vies. Rappelez-vous les profits de l'alliance. Le salut est là, le pardon est là, la conversion est là, la transformation est là, la sanctification est là, la sainteté est là, la guérison est là, la délivrance est là. Oui, les bénédictions multiples sont là. Le royaume de Dieu et sa justice toutes ces choses vous seront ajoutées. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus. Vous ne retournerez pas tel que vous êtes venu. Des additions dans votre vie, la multiplication dans votre vie et la bonté de Dieu pour la satisfaction pour votre vie au nom de Jésus. Vous croyez à cela? Vous acceptez cela Est-ce que vous savez avec certitude que la satisfaction est pour votre vie à partir de ce jour Vous êtes où là Merveilleux. Les merveilles dans vos vies. La bonté dans votre vie. La victoire dans votre vie au nom de Jésus. Cette chose qui vous a ramené en bas avant, ça ne va plus jamais arriver. L'abondance la satisfaction, la bonté, la grâce de Dieu, la, vie abondante, la provision abondante, la bonté de Dieu abondante. Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce que tu nous as révélé. Seigneur, je prie que n'importe quelle condamnation, n'importe quelle culpabilité, pardonne ton peuple et essuie ces condamnations loin de au nom de Jésus. Une nouvelle vie dans tout le monde. La vie abondante pour tout le monde. Et la provision du calvaire de, la puissance, de la pureté, du pouvoir, que cela descende sur chaque vie au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, je prie que la faiblesse soit levée, La faiblesse soit levée, N'importe quelle maladie, quel que soit le nom de cette maladie, que cela sorte au nom de Jésus. La guérison pour tout le monde. La santé pour tout le monde. La force pour tout le monde. Je prie, Seigneur, que ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire, ils vont commencer par les faire maintenant. Et je prie, Seigneur, comme ils vont sortir à partir de maintenant, bah, ils vont faire pas à pas et partir tous les pas qu'ils vont prendre et aller. Et c'est la bénédiction, profit, bénédiction, profit, bénédiction, profit sur toute la vie au nom de Jésus. Et les louanges de l'Éternel ne vont jamais tarir de votre bouche. Les témoins ne sortiront jamais de, ne, manqueront jamais de votre bouche. Et les bontés de Dieu vous suivront partout. Vous allez au nom de Jésus. Maintenant, que les faible disent. et que le pauvres disent. et que ceux qui sont terrassés disent ah, je suis élevé. Le Seigneur vous élève et vous allez tenir ferme sur le sommet de la montagne pour tout le reste de votre vie au nom de Jésus. Vous allez marcher, vous ne serez pas fatigué. Vous allez courir sans vous fatiguer. Et tout ce que vous avez voulu, et tout ce dont vous aurez besoin à n'importe quel moment, à n'importe quelle croisé croisée des chemins, que le Seigneur vous pourvoie cela abondamment au nom de Jésus. C'est fait c'est fait. Vous êtes béni Je suis béni. Au nom de Jésus, nous prions.